بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں ہربل اینڈ روحانی ٹریٹمنٹ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت جبار کے معنی اس کے خواص کے متعلق عرض کروں گا الجبار و جلا بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا پیارے دوستو جو کوئی روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قیر سے محفوظ رہے گا اگر کوئی بادشاہ اس کو پڑھا کرے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہوگا پیارے دوستو جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اظہار ظالم و جابر سے حفاظت فرماتا ہے اس سسم کے ساتھ ذوالجلال والاکرام اکرام ملا کر پڑھنا بھی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ساتھ بیل کے آئکن کو پریس کر دینا تاکہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اسلام زندہ باد